Kultu mata kana yakum. Al so'radi. Payg'ambar tunni qachon turadi ele dedi. Va inda muslim ayyu hinin kana yusalli. Al yerda qachon turib namoz o'qiydi ele deb so'radi. O'shunday bo'lganda Ayshaning o'zi aytdi: "Idza samiya sariha" qachon qorozning qiyqirgan uqqanda dedi. Qoroz түндүн ортосунда бир кыйкырат сарих деп коет өзү қатты қиқырғанды айтады да қораза ошол убакта кыйкырганда ошол дик деп мынакей көбүнчө түндүн ортосунда кыйкырат экен ошол учурда пайгамбарыбыз туруп намазга турат эле тахаджутун окуйт эле дейт да эми караңыздар имам ахмад абу дауд ибн мажида би иснадин жайид сахи риwayatында алып келет заид ибн халид радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан экен ла тасуббу дик эй сілер қорозды қарғауа қыла сөкпе кілі тілдебе кілі бұл намазға ойғытушы де бұл намазға ойғыты е бемалда қиқырған ертеге сойып сал мынаны иә шындай дейді мына мына жаштар білмей қалды азыр мына балконда жаштар қаяқтан біледі қорозды мына ақсақалдарым деп бішкектіктер ештеңені білмей қалған барды қазір ушу этажда қайсы кайсы корозду багат эле а мына мейлі ала мына тоологу мыналар мысалы мына жаққа верхний зона нижний зона жер үйдөгүлөр эле кичине короз баккандар эле билбесе биз билбей калдык да баарыбыз эле ыя туурабы сигналынан башка эчтекени укпай калдык да түндөсү машина кээ бирлер мейли мынакей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат эй корозду тилдебегиле деп алхамдулилля пайғамбарымыз бір риуаятта айтқан қороз қиқырғанда қороз қиқырғанда дуа қылғыла деген аллаху себеп алып періштелерді көргенде қиқырады періштелер ошол учурда намаз учурунда кыйкырат булар ошол жерде альхамдулилля топтолгон учур болот дубалар кабыл болгон учур итти уулайт го эшек айкырат го ошолдуктан ошондо силер пана тилегиле деген шайтанда эмне үчүн дегенде булар ошондо шайтанды көргөндө эшик айкырат экен иттер болсо уулайт экен да кандай болбосун бул болсо пайгамбарыбыз айтты эй бул намазга тургузат деп атат койкорбуз намазга тургузган жакшылык кылганды тилдейсизби وفي رواية باشقا رواية айтады فإنه يدعو إلى الصلاة الله أكبر е қорозды қорозды сөкпегіле тілдебегіле ұрышпағыла бұл намазға дават қылады деп атпайбы даатчылар ойлап жүрөт біз эле чакырат окшойбуз деп андай эмес короз деле даават кылат мынакей кандай кылып чакырып атат сахихайна сахи бухари сахи муслимде келет ибн амр радиаллаху анхумадан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан ахаббу сала илалла салату дауд алейхисалам кешегі сабақта да өткенлік өткенгі сабақта дағы алла тағалаға ең сүйкімді намаз дауд пайғамбардың намазы ахаббу сиям илалла сияму дауд ең сүйкімді ораза дауд пайғамбардың оразасы дауд пайғамбардың намазы ең сүйкімді намаз қайсы қандай қылады екен десе кана янам нисфаллейл түндің жарымын ұйықтайды екен ұйқыға беріш керек екен да ұйқыға беріш керек укташ керек түндүн алгачкы түні укташ керек жарымда шу түндүн үчтөн бирин ибадатта өткөрөт экен андан кийин калганын дагы кайра уктайт экен оянамы судусаху алтыдан бир калат аны кайра эс алып турат деди анткени бул түнү ибадат кылып дагы кайра багымдатка чейин бир аз эс алып алган адамдын денесине күч кубат алып келип көңүлүн ача турган зикірлерге дуаларға бекем бола тұрған алсырабай тұрған ұшыға себеп болады екен деп айтып берді жана бұл учурдагы намаз оқу не дептир десе ақарабу иля адами рия бұл деген Рия сактана турганга эң жакыныраак мына ошол түнкү тахажжуд намаз алладан башка сизди эч ким көрбөйт мүмкүн үй бүлөңүз анча мынчасы баамдап калышы мүмкүн мынакей ихластуулар түнкү намазда ихласқа иштешет экен да ихластуулар түнкү намазда ихласқа иштешет мейнет кылышат я алла риякөрліктен сақтай көр тілімді жалған сүйлөгөндөн тазала көзімді кыянаттан тазала амалдарымды риякөрліктен тазала жүрегімді екі жүздүүлүк үч төрт беш азыр айтып атышат он жүздүүлүктөр чыккан дейт билбейм канча болсо да жок аллахума тахир қалби минән нифақ дейді нифақ деп осы екі жүзділікті айтады ошодан тазала деп алар ушул түнүн иштейишет экен өзгөчө түндүн акыркы бөлүгү калат го түндүн акыркы бөлүгү ошол башкача учурда сахи бухариде сахи муслимде абу хурайра розиаллаху риwayat келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат янзилу роббуна табарака ва тааля кулла лейлатин ила самаи дунья хатта ябқа sulusul leyl ал ahir. Allah subhanahu wa taala her tünü dünya asmanına, dünya asmanına Allah Teala'nın rahmatı düşürdü gene. Так, өзгөчөлү. Акыркы 3 бири калганда. Якул Алла Таала айтат экен: кылгандар барбы, дуасын кабыл Menden surağandar var vaga bereyin soraganlarım. May yestagfiruni fa agfira lehu. Günösünden geçirim surağandar var o günösün geçireyim deydiken. Allah Teala'nın çakırığı, Allah'ın davatı. Allah'ın kayrılısı bendelerine. Günösünden geçirim surağandar var o günösünden günölörün geçireyim deydiken. Barыбыз күнөкөрбүз ошол убакыт күнөдөн күнөөлөрдөн кечирим сурай турган өзгөчө учур uçur. Hatta хатта Fajr al Fajr таң атқанға шейін ұшы сөз болып тұрады екен да таң атқанға шейін кама фи риуаяти муслим муслим риуаятында башқа жерде де саид абу хурайрадан қосқан алла мындай деп мындай деп те айтып кеткен хәл мин таибин фа атубу али тоба қылушы барбы тобасын қабыл қылайын абу жафарда көп айтқан мән дәлләди ястарзиқуни фа арзуқу менен ырысқы талап қылушылар бар ырысқы берейін дейді من анху Э, менен ошо кыйыны кыйынчылыкты жою жоюусун сурагандар барбы кыйынчылыгын жоеюн шипа сурагандар барбы шипа берейин дейт кандай болбосун ошо түндүн тахажжүдтүн мына саарлык учур бар го Ошол өзгөчө учур экен алла таалага мунажат кыла турган кайрыла турган арыз муунду айта турган кажетти айта турган алладан жакшылык сурай турган кечиримдүүлүктү сурай турган хидаятын бейишин ырыскысын бактысын шыпасын сурай турган өзгөчө убакыт болот экен да булчу ошол убакты кадырлап колдон чыгарбаш керек экен алла таалам баарыбызга тоофик берсин бул жерде мынакей түндүн акыркы бөлүгүн айтып атат витерді дагы акырга акырында окуганга кечтир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда да силерди намазыңардын эң акыркысы кылгыла деген да бұл кимге ким түні сөзсіз тұрып намазды қаза қылбай тахажжуд оқығандар бар ғой ошолор ошолор адам ошолорго витерди эң акырында окуганы жакшыраак бирок кээде калып кеткен анча мынча мына окуп жүргөн бирок кээде уктап калган мага окшогон сизге окшогондорго андай болбойт витерди окуп эле жатыш керек рисковать этпей ал дагы каза болуп кетпесин да турам деп анан кокустан көз илинип кетти каза болуп кетпесин да жөн жүрүш керек ай өзіне өзіне ішенсе өзіне ішенсе альхамдулилля жыл бойы қаза қылмайды ал будильнигі будильнигі жоқ эле турат түнү саат бирде уктайбы экиде турабы экиде уктайбы айырмасы жоқ ал беш жарым алтыда туруп калат мисалы ушул саатка айтып атам да ушу бүгүнкү күндөгү азыр мысалы саат бир қанша бір алты жарымдарда уже неме болып калып атат а вот ошого чейин тұрып қалғандар болса ал витерде ошондой оқыған жакшыраак